<laughs> Jamaa kuongea sana huyu. Eh, mambo vipi ndugu zanguni? Tunataka tuifanye hii press kwa ufupi sana, maneno yao mengi sana, au sio? Uh, ah, kichwa tu hapa tulikuwa tunaisubiria hii siku kwa hamu sana uh, siku ya sikukuu Idi Mosi. Uh, ah, watu wa Sinza kwa kipindi kirefu wamekuwa hawana club ambayo inaweza kuwapa heshima kama uh, watu wa Dar es Salaam jumla na tumekuwa tumeona open bar ziko nyingi sana ambazo kiuhalisia hazina quality uh, za watu kuweza kukaa na kuenjoy. So Velvet Night Club ni klabu mpya kabisa imefunguliwa hapa Afrika sana, ambapo kiuhalisia uh, zamani walikuwa wanapaita ambiansi siko na bar, lakini this time pamebadilishwa kabisa, pamekuwa ni Vibe Lounge pamoja na Velvet uh, club, Night Club. So mimi na Chino tunaaminika katika nchi hii ndio ma vibe master, watu ambao tuna vibe zaidi. Yani kuna watu wanaimba vizuri wakina Barnaba, wana kuna watu wanacheza sana wakina Mozo hiyo, si wakina nani, wakina Chino, lakini kuna watu ambao ni ma wa muziki kama uh, wakina Alikiba, Diamond Platinum, lakini unapokuja kwenye swala linaitwa vibe, wote huwa wanakimbia wanapokutana na babake na Levo pamoja na Chino auzo <laughs> wanaiti club pa club <laughs> mbwa huyu. So all in all, vibe hili ambayo tuko nayo tutaliingiza moja kwa moja kwenye uzinduzi wa klabu mpya hapa Dar es Salaam, inaitwa uh, Velvet Night Club ambayo iko hapa Afrika sana, na kushauri wewe ambaye unaniangalia this time around, tukutane kesho siku ya Idi sasa juma Jumamosi, Idi Mosi, wote kwa pamoja tutafanya show show pana, show ndefu ndani ya Velvet Club, na pia utashuhudia experience ya, ya katika utengenezaji wa klabu hapa hapa Dar es Salaam. Tumezoea klabu nyingi sana zimepita kubwa kubwa, lakini hii imekuja kitofauti. So njooni wote hapa Sinza siku ya Idi Mosi mshuhudie maajabu ya Musa humu humu uh, ah, Sinza au bwana Afrika sana, au sio bwana? Na tumwambia uongozi kwamba waweke kile ambacho kitakuwa ni standard ili kupunguza uh, uh, vurugu mechi. Tumeona night ndani open open uh, open club nyingi open open bar nyingi sana zinakuwa na vurugu, watu wanagombana, wanafanyaje, kwa sababu ni bure. So tumeweka kiingilio kidogo ili kubalance upepo, tupate watu ambao so wewe njoo ungane na mimi pamoja na Chino siku ya idimosi hapa Sinza, au bwana? Tuko na mkurugenzi, au bwana, ambaye ni uh, general manager wa klabu hii. Tutampa nafasi, niko na mdogo wangu Chino na yeye aongee mawili matatu, ili wote kwa pamoja, mimi na nyewe waandishi wa habari, tuingie ndani kwa pamoja tukashuhudie uh, baadhi ya vitu ambavyo viko in bobo, tunasema insider, au bwana Chino kijiji